برچینا زو سخوالو صبرو بوگل حشيقو عقو بوگل حيلانو حلمو بوگل أرقالو أهل الله زو سلطان صدا تزولگی إيمان خام أنبياء زوجي خام خلق رسول الله قوات بوجيل حقارو حبوج العاجز هارو علم بوجيل مقورو مكروب جيل زهيرو ظالم زبيل فرقراو فقیر زبیح رو خراو خنزبزو نور سونیو سراج المونير بوغيو منهزول درابیم دنيا شو شروا شفاعة زعولا على ما خير شارو علم كار وماتوا ومات خير تروا أولياء زرخاس نقصا قوت لاريو الله سوب هاون هوايا الدين معراج الدي كي أحون أحمد لان ستراو حق صلاة بيت إيزي تلقو يلدان دلحزين طه يسوع روحاني أحيز مجلس صوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلام يا الله خلق شوقو خيرية نور حبيبي أحمد دار